شر المصريين آمين اللهم أكفنا Oh. انا مو انا مو انا مو انا والله مو انا اي باقي اي باقي ترى انا متحمس بس اذا شو اسمه اشعل معك ما صوت ما يتردد بس هذا طيب، اخضر بسيط كذا اشوف اذا في صدى الخرام بس في صدى على إيه. في صدى على ما قلت لك كسب الحساسيه الشيطان